黑脚阿嬷案例：庄女士八十五岁，二零零七年九月，左脚小指开始疼痛发黑，膝盖底下血液不通。同年十一月曾住院接受药物治疗，情况稍有改善，但是在出院后不久，状况又开始持续恶化。此时，医师建议进行膝下截肢处理，但是病患及家属不同意。 经过原始点疗法的处理后，阿妈的脚血液恢复通顺，只截掉组织坏死的脚趾部分，还能自行下床走路。处理前头晕、心脏不适、大小便无力及皮肤痒等多年症状，经原始点医学处理以后，其症状也一并消失，欢喜地去参加孙子的婚礼。 为了改善阿嬷脚的状况，试过各种热源，后来发现红豆的保热效果好，可以重复使用，而且加热便利，因此发展出整套温敷红豆袋。血管显影。 前后比对，二零零七年十二月，二零零八年六月，前后将近半年时间。